mein Live Reaction zu Free Staffel 3, Folge 3. Hallöchen und herzlich willkommen zu Kasu guckt. Ich bin Kasu und ich freue mich schon total auf die dritte Folge der dritten Staffel von Free und ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Live Reaction und meinem Preview zum Schluss. Sag doch sowas nicht. Oh, Baby. Warum magst du ihn nicht? Hm. Hm. Wieso träumt er denn, dass er alleine ist? Er wollte doch nicht wirklich mit ihm reden. Armes Baby. Theorie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Momentan ist er noch so. Hm. Ich finde es gemein, dass er nicht möchte, dass ja Kontakt zu Haru und den anderen hat. Ich muss dieses Opening mal runterladen. es kommen noch viele Charaktere, ne, die wir noch nicht kennen. Ah, ich habe nachgeguckt. Das Ganze wird nur zwölf Folgen haben. Also denke ich, dass es schnell spannend wird. Entschuldigung. Skateboard. Mhm. Dem. Ah, er sieht so gut aus. <laughs> oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott. Das ist schon ultra beliebt in Australien. Du Muss dabei den Zähnen nicht aufpassen, dass er sich nicht beißt. War es mal schön, so ein anderes Land zu sehen. Aber wird das eine Lean-Folge? Was? <laughs> so süß, wie die Englisch sprechen. nagst ja wahrscheinlich, ne? <laughs> Sag ich doch. <laughs> Die kennen sich noch gar nicht, ne? Sieht man wahrscheinlich. Hm. Oh. Vertragt euch wieder. Gar nichts ist in Ordnung. Hm, also stimmt er auf jeden Fall auch. süß, dass sie miteinander telefonieren. So dicke waren die doch gar nicht. <laughs> ich kann mir vorstellen, die verstehen sich noch. <laughs> Mhm. Das ist eigentlich cool.

Nee, hat er nicht. Oh. <laughs> ist einfach mal eingeschlafen. <laughs> oh, geiler Aussicht. Oh. Ich ah. glaube, er vermisst die. <laughs> Hm. Das glaube ich auch nicht. <laughs> Quatschen kann er auf jeden Fall. Hm. Fragt ihn das. Ha ha ha.

War das nicht irgendwie letztes Mal schon? <laughs> Stalker. fine. <laughs> Yep. Mhm, und er weiß auch warum. Mm-hmm. Ich finde die Einstellung gut, ja. Oh. <laughs> Yet. <laughs> oh mein Gott. Aber er hat recht. Mädchen steht zu, auf zu viel, Jungs. Ach, sind die beide heil? Hätten die nicht einfach weiter schwimmen können? Mhm. Geht er wirklich zurück nach Japan? <laughs> Oh. Das ist gemein. Von allen Seiten wird so Shipping-Material gebracht. Ah, zu Ende. Muss ich auch runterladen. Ah, Leute, die Folge. Äh, ich fand es jetzt nicht so mega spannend, aber ich fand es äh, interessant, wie, ähm, wie sich alles irgendwie verknüpft hat. So. Ähm, dass jetzt die Charaktere, die sich nicht kannten, alle langsam kennenlernen und übereinander kennenlernen und dass zum Schluss wahrscheinlich einfach jeder über jeden Bescheid weiß. So. Das war für mich mehr so eine Zwischenfolge, damit man die ganzen Beziehungen irgendwie miteinander kombinieren kann, die bis jetzt noch nicht kombiniert sind. Denn sonst ist eigentlich gar nicht viel passiert, so in der Folge, oder? Also es hat jetzt nicht die Handlung groß weitergebracht oder so. Und Natsuya geht jetzt wieder zurück nach Japan. Aber ich finde ich find Natsuyas Einstellung ganz cool, so, dass er sagt, er möchte nicht, ähm, er möchte nicht ähm, an Wettbewerben teilnehmen, sondern er reist durch die Welt und ähm, nimmt äh, ja so an Rennen teil, wo man dann ähm, Geld verdienen kann und das Geld benutzt er, um wieder weiterzureisen. Ich finde das super interessant, äh, dass er das gemacht hat. Ähm, andererseits ist es jetzt auch total süß, dass er sagt, okay, ich möchte zurück nach Japan, ne, um seinen Schatzi wieder äh, zu sehen. Und ähm, oh, Leute, ich meine, ich, ich fand es schon immer schwierig, bei Free zu sagen, ich schippe den mit dem und den mit dem und den mit dem weil irgendwie alle irgendwie zueinander passen. Und ich finde, in der dritten Staffel ist das bis jetzt noch schlimmer als in den ersten beiden Staffeln. Irgendwie alle kann man irgendwie miteinander schippen und dieser eine Spruch, ne, das war auch, dass er das gesagt hat, ne, <laughs> zu äh, Lin, dass er zweigleisig fährt <laughs> und ähm, <laughs> er hat voll recht. Und äh, Haru, meiner Meinung nach, fährt jetzt sogar dreigleisig, weil mit Ikuya jetzt auch noch, nicht nur mit Marco und Selin, sondern jetzt auch noch mit Ikuya. Und alle sind irgendwie süß miteinander und <laughs> ich weiß gar nicht, was ich machen soll. <laughs> naja, ich hoffe aber, dass in den nächsten Folgen ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Handlung ist, dass das ein bisschen weitergeht und so, weil wir sind nur eine Zwölf-Folgen-Staffel und da muss langsam mal ein bisschen Spannung aufkommen, finde ich. Ich möchte unbedingt, dass, es, äh, dass sich ähm, die anderen wieder mit Ikuya vertragen und so. Das ist so mein Wunsch für diese Staffel. Ich hoffe, der wird mir erfüllt. Ich glaube aber schon. <clears throat> Ich habe mal eine Frage an euch. Wer ist denn von allen Charakteren von Free euer Lieblingscharakter? Schreibt es mal unten in die Kommentare und lasst uns mal ein bisschen darüber diskutieren. Warum findet ihr ihn am tollsten und ist das schon immer so oder erst seit dieser Staffel? Schreibt mal unten rein und ja, meine Lieben. Ich würde mich über Likes, über Insta-Abos und über Abos natürlich total freuen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Kasu.